Öncelikle merhaba arkadaşlar ben Gökmen. Bugün sizleri bilgisayarın kendi altyapısında bulunan diski biçimlendirme, diski ayırma gibi falan filan her ne varsa göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle komut sistemini açalım. Yazacağımız kod com pmg mt.msc Arkadaşlar beklediğimiz zaman işte bilgisayar yönetimi karşımıza çıkıyor. Buradan depolamadan disk yönetimi diyoruz arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi benim sadece C, C var. Buradan sağ tık bölümü küçült diyoruz. Bekleyelim arkadaşlar biraz. C olduğu için uzun sürebilir. Biraz zaman bekledikten sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar buradan ne kadar işte ayırmak istiyorsanız onu gireceksiniz. Ben örnek olarak kafadan bir şeyler yazıyorum. Küçült diyoruz arkadaşlar. Biraz yine beklemek zorunda kalacağız. Biraz sonra karşımıza bir virgül işte bilmem kaç küsür adlı hani ayrılmamış alan çıkıyor. Arkadaşlar bunu ilk bakışta aslında göremeyiz burada. Görmek istiyorsak buna sağ tık işte yeni basit birim deyip ileriye gidiyoruz. Burada işte e, o diskin kendi alanı. İleri diyoruz arkadaşlar. İleri diyoruz arkadaşlar. Burada hangi harf istiyorsanız sürücüye atayabilirsiniz. Benim için fark etmez. İleri diyoruz. Arkadaşlar burada karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Biçimlendirme ve biçimlendi. Ya biçimlendirme desek bile hani ileride tekrar biçim, biçim e, bizim biçimlendirmemizi isteyeceği için ben yine size göstermek amaçlı biçimlendirme diyeyim. İleriye basıyoruz arkadaşlar. İşte son. İşte gördüğünüz gibi e, 1,17 GB'lık hani klasör oluşturdu. Arkadaşlar bakalım. Bakın gördüğünüz gibi yine biçimlendir istiyor. Tıklayalım hızlı bir şekilde şekilde biçimlendirsin. Bakalım. Başlat. Tamam. Tamam dedik. Arkadaşlar bakın yeni diskimiz oluştu. Şimdi bunu geri silip hani e, C ile birleştirmek istiyorsak arkadaşlar öncelikle birimi sil yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yine ayrılmamış oldu. C'nin üstüne gelip birimi genişlet yapıyoruz ve ileri. İşte burada ne kadar boş alan varsa o kendini buluyor. Zaten bu ileri yapıyoruz. Son deyip işte C'yi tekrar birleştirmiş olduk birleştirmiş olduk arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Herkese iyi günler.